she did so loud シャープに目標にすぶなれ悔しくて恋しけたら靴も脱げたこんな格好つかない いかっこつけてかっこつけさせてくれよ最後くらいかっこつけてかっこつけさせてくれよ最後くらいかっこつけてかっこつけさせてくれよ最後くらいかっこつけさせかっこつけさせて